ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဆန္ဒအရာလှုပ်တင်တယ်လို့ယူဆတဲ့အရာကိုကိုကနေပြီးတော့မှစဉ်းစားပြီးတော့စတင်လှုပ်ဆောင်တာကိုပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်ပြောချင်တာလေးကကျွန်တော်ဒီ initiative အကြောင်းလေးပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ် initiative ဆိုတာတော့ဒီအစပြိုးစဉ်းစားလှုပ်ဆောင်တာဖြစ်ပါတယ်အစပြိုးစဉ်းစားလှုပ်ဆောင်နေဆိုတာကတခြားသူတူတယောက်ကမှတိုက်တွန်းတာစိတ်ခိုင်းတာမျိုးကြောင့်မဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဆန္ဒအရာလှုပ်တင်တယ်လို့ယူဆတဲ့အရာကိုကိုကနေပြီးတော့မှစဉ်းစားပြီးတော့စတင်လှုပ်ဆောင်တာကိုပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုး initiative အစပြုစဉ်းစားလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမျိုးကိုလူအတော်တော်များများကအလုပ်ဖို့ကို ဒါဒါစိုးရွံ့ကြတာတွေရှိပါတယ်။ဘာလို့စိုးရွံ့ကြတာလဲ။အမားလုံးမိမှာကိုဆိုတာတွေရှိတယ်။မှားသွားမလားဆိုပြီးစိုးရိမ်တာမျိုးပေါ့နော်။အမားသွားမလားလို့စိုးရိမ်တာမျိုးတွေရှိတယ်။နောက်ထပ်ကိုယ့်ထက်ရှိနေတဲ့အကြီးအကဲတွေတခြားသူတွေအနေနဲ့ကိုယ့်ကိုအဆင့်ကျော်ပြီးလုပ်တယ်လို့အပြစ်မြင်မှာစိုးတယ်။ နောက်တစ်ခုကကိုကစလုပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီစလုပ်လိုက်တဲ့ဥစ္စာတစ်ခုကခုနကကို forest ကိုစားရတယ်လို့မျိုးပေါ့နော်ကိုပဲနောက်ပိုင်းမှာကိုကြီးပဲလောက်ရတာမျိုးတွေဖြစ်လာမှာဆိုတာတွေရှိတယ်နော်အဲဒီလိုမျိုးတွေမဖြစ်အောင်ပေါ့နော် support ပေါ့အနေဒီလုံလောက်တဲ့ပံ့ပိုးမှုတွေမရှိလို့မရလို့မလုပ်ချင်ဘူးမလုပ်ဖြစ်တာပါဆိုတာမျိုးတွေရှိတတ်ကြတယ်ဒီလိုအတွေးမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကတတ်နိုင်သလောက်ပယ်ဖြတ်စေချင်ပါတယ်ပယ်ဖြတ်ပြီးတော့ initiative ကိုဒီ ကိုယ့်ရဲ့ခွန်အားနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ညံစွမ်းနဲ့လှုပ်စေချင်ပါတယ် initiative လုပ်ဖို့အတွက်ကိုအဟံတားဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာတွေအဟံတားမဖြစ်ရအောင်လို့ initiate လုပ်ချင်တဲ့ဒီဝန်ထမ်းတွေပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့သူတွေနောက်တစ်ခုကသူ့ရဲ့အကြီးအကဲတွေအနေနဲ့ကလည်းပဲပံ့ပိုးမှုတွေကျွန်တော်တို့ပေးစေချင်ပါတယ်။ခုနကအမှားမှာကြောက်တဲ့ဆိုရင်အမှားအမှားတာမျိုးမကြောက်ရအောင်လိုအပ်တဲ့ skill တွေကျွန်တော်တို့ဖြည့်ပေးတာမျိုးတွေလုပ်မယ်။အမှားရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်အမှားနဲ့သင်ခန်းစာယူတဲ့အလေးအထ culture ကို ဖန်တီးပေးမယ်။အမှားတာအတွက်ကိုဒါ blame လုပ်မနေတော့ blame လုပ်မနေဘူးဒီဒီပေါ်မှာမှကျွန်တော်သင်ခန်းစာယူတာမျိုးတွေပြန်လုပ်မယ်နောက်တစ်ခုကကိုလုတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကိုလုတ်လိုက်တဲ့ဆိုတာကိုပဲဆက်လုပ်ရတာမျိုးမဖြစ်ရအောင်လို့ဟိုကတခြားလူတွေကိုလည်းပဲလက်တွဲခေါ်ပြီးတော့လက်လွဲပြီးတော့လုတ်ဖို့တောင်းပေးတာတွေကျွန်တော်လုတ်ခိုင်းတာမျိုးတွေလည်းလုတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟိုကအဆင့်ကျော်ပြီးတော့လုတ်တယ်လို့လည်းပဲအထင်မခံရအောင်ဆိုရင်အကြံပြုစာတွေပေးလို့ရတယ်အကြံပြုစာတွေပေးလို့ရတယ်ဒီအကြံပြုစာတွေကိုအမြဲတမ်း open ဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်အကြံပြုပေးပါအကြံပြုတဲ့အချက်တွေကိုအမြဲတမ်းကြိုးစိုးပါတယ်ဆိုတာမျိုးဖွင့်လှစ်ပေးထားမယ်ဟိုက initiative အလုပ်တွေ တွေကိုလည်းအားပေးပါတယ်ဆိုတာမျိုးအသိပေးထားမယ်ဆိုရင်ကတော့အဆင့်ကျော်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေကိုလည်းစိုးရိမ်တာမျိုးတွေသူတို့ကရော့သွားနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ဒါကတော့ management ဘိုင်းကနေပြီးတော့မှပြင်ဆင်ဖို့အကြံပြုချင်တာလေးတွေပါနောက်တစ်ပိုင်းကကြတော့ခုန initiate လုပ်မဲ့ ဝန်ထမ်း initiate လုပ်မဲ့သူပေါ့သူ့အနေနဲ့လည်းပဲပြင်ဆင်စဉ်းစားစေချင်တာလေးတွေကျွန်တော်တို့ရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဒီတစ်ခုခု initiate တစ်ခုကိုလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ငကိုရှိနေတဲ့ responsibility တွေပေါ့ငကိုရှိနေတဲ့တာဝန်ယူမှုတွေအထက်ကိုတာဝန်တွေနည်းနည်းတော့ပို့ပြီးတော့များလာမယ် risk တွေလည်းပိုရှိလာမယ်ဆိုတာကိုကတွေးထားမယ်အဲ့ဒီ risk တွေကတော့ responsibility တွေဟာကိုခံနိုင်ရရှိတဲ့ risk တွေ responsibility တွေအထစ်ကိုကိုကစဉ်းစားပြီးတော့ အဲ့ဒီ level လောက်အထိကိုလုံနိုင်တဲ့ initiative ကိုစဉ်းစားရင်လည်းပဲပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါတယ်အဲ့တော့ကိုခန္ဓာရရှိမဲ့ responsibility ကိုခန္ဓာရရှိမဲ့ risk တွေကိုစဉ်းစားသွားပြီးပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ resource တွေပေါ့ကျွန်တော်တို့က financial resource human resource ပေါ့လူဝင်အားငွေအားလိုတဲ့ဥစ္စာတွေကိုကျွန်တော်တို့ရယူဖို့ဖြည့်တင်းဖို့တွေလိုအပ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့အကြီးအကဲတွေစီမှာဟိုကထပ်ပြီးတော့တောင်းဆိုတာတွေ ကိုကိုတိုင်းလုံနိုင်ရင်လည်းဖြည့်တဲ့ဟာတွေဟိုလုပ်ဖို့လိုတယ်အဲ့ resource တွေရလာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော် plan ဆွဲဖို့လိုပါတယ်အဲ့ plan ကလည်းပဲဘောင်ဝင်တဲ့ plan ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့ plan ထဲမှာကျွန်တော်တို့စနစ်တကျကျွန်တော်တို့သွားတာတွေလုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလုပ်တဲ့အခါကျရင် initiate လုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ငကိုကသူများမလုပ်ဘူးတဲ့ဟာကိုကိုကအများစု လုပ်ရတာမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်အများကနေပြီးတော့ဝေဖန်တာမျိုးတခြားပြစ်တင်တာမျိုး challenging တွေဒါတစုံတရာလဲကျွန်တော်တို့ကြုံရနိုင်ပါတယ်အဲ့လိုလုပ်ရတဲ့အဲ့လိုကြုံရတဲ့အခါမျိုးတွေကြာရင်လည်းပဲသူများကကိုယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကို initiate လုပ်လိုက်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရေးစိုက်သည်ဖြစ်စေအရေးတယူမရှိသည်ဖြစ်စေကိုကိုယ်တိုင်ကတော့ကိုယ့်အလုပ်ပေါ်မှာကိုယ်အရေးတယူလုပ်မယ်အရေးတယူနဲ့အရေးစိုက်ပြီးတော့ လုပ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကိုပိုင်းဖြတ်ထားဖို့လိုပါတယ်။ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ think ဆိုတဲ့အပိုင်းပေါ့နော်စဉ်းစားတဲ့အပိုင်းပါ။အဲ့တော့မလုပ်ခင်မှာစဉ်းစားတဲ့အပိုင်းကဒီအပိုင်းလေးတွေပါပါမယ်။အဲနောက်တစ်ခါကျတော့စဉ်းစားပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ add လုပ်ပြီးပေါ့တကယ်ဆောင်ရွက်ပြီးပေါ့တကယ်ဆောင်ရွက်ပြီးဆိုတဲ့အခါမှာခုနအပေါ်ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားပြီးသွားလို့တကယ်ဆောင်ရွက်တတ်မယ်ဆိုတဲ့အခါကျရင်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးဒီလိုဖန်တီးမှုအသစ်မျိုးဒီလိုဟာမျိုးကိုလုပ်တော့မယ်ဆိုတဲ့ဟာကို ကိုနဲ့သူနဲ့သက်ဆိုင်နေတဲ့သူတွေကိုနားလည်အောင်အရင်ဆုံးရှင်းပြစေချင်ပါတယ်နားလည်လက်ခံလာအောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရှင်းပြစေချင်ပါတယ်အဲ့တော့နားလည်လက်ခံလာအောင်ရှင်းပြပြီးတဲ့အချက်ကကြရင်တော့ဖြစ်လာတဲ့အကျိုးဆက် တစုံတရာရှိလာတယ်ဆိုရင်လည်းပဲအဲ့အကျိုးဆက်ရဲ့ကောင်းမွေဆိုးမွေကိုအာခံနိုင်တဲ့လူဖြည့်ရှင်းနိုင်တဲ့လူဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အစိတ်နဲ့နှလုံးသွင်းပြီးတော့အလုံးလုံးစေချင်ပါတယ်အဲ့ဒီစိတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဇွဲနှဘဲနဲ့သွားစေချင်ပါတယ် initiate လုပ်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ challenging ကကျွန်တော်တို့ရှိနေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလုပ်တဲ့အပိုင်းမှာလည်းပဲသူများမလုပ်နိုင်တဲ့အပိုင်းသူများ လုပ်ချင်စိတ်အားနည်းတဲ့အပိုင်းပေါ့နော်တောင်တောင်လူတွေမလုပ်ချင်တဲ့အပိုင်းတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအပိုင်းကိုမှရွေးပြီးတော့ကိုက ပို့ပြီးတော့သူများရဲ့ထက်ကိုတက်တက်ကြွကြွပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်လုပ်ပြစေချင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ initiative ကလည်းပို့ပြီးတော့ပေါ်လွင်စေပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ဘာလဲဆိုတော့အဲ့လိုစ조사လှုပ်ဆောင်နေရဲ့ဂျားတွေကနေပြီးတော့ resistant လို့ခေါ်တဲ့ဆန့်ကျင်တင်းခံတဲ့ဟာမျိုးတွေရှိလာခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တရားကို မဆုံးမနစ်ဖ ೇನೆ ကျွန်တော် regroup ပြန်လုပ်ပါ regroup ဆိုတာကြတော့ကိုယ်အားပေးထောက်ခံတဲ့လူတွေကိုပြန်စုပါပြန်စုပြီးကိုယ်အားပေးထောက်ခံတဲ့လူတွေကိုပြန်စုပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့ initiative ဟာဘလို့အကျိုးရှိကြောင်းအားကောင်းကြောင်းဆိုတဲ့ဟောက်စာကိုပြန်ပြီးတော့တက်တက်ထူပြီးတော့စူးစမ်းလှုပ်ဆောင်စေချင်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ initiative အတွက်အကြံပြုချက်ကလေးတွေဖြစ်ပါတယ် CFirm, caring for well-being.